Halo teman-teman Kita unboxing lagi ya Ini model truk Seperti Optimus Prime ya teman-teman Warna merah dan biru Ini ada 104 piece Nomor serinya 103289 Dan ini bagian belakangnya ya teman-teman Oke dan Langsung saja kita buka dan rakit ya teman-teman Selamat menonton